orain arte jaiak e, bueno, nahiko itzaliak zeuden eta prozesu luze bat izan da zeren intxaurrondok orain dela bost urte arte zeukan kaldero jaun batzordea, bai, edo kaldero jaun jaia. Eta horiek bi da luzean egon dira jaiak egiten sagasti eder plazako eremu horretan baina eh, noski, bai adina, bai urteak, bai denbora guzti hori pasa ondoren, erabakitzen dute ja ezin zietela aurre egin, eh, pues, e, kontinuidade horri. Eta orduan, kaldero jaunek utzi egin behar zuela. Segituan, notizia gure gana iritsi zenean, erabaki genu kostaz, ba, bai, planteatu barko genuke, gazte asanbladak, e, badauka indarra, adibidez, e, jai batzuei, aunque sea, xumeak ez baldin badira ere, gure gain hartzeko eta bide batez jai herrikoiagoak, euskaldunagoak, parekideak egiteko. Kokatzen gara 2000 eta maika garren urtean gutxi gora bera, e, eh, gazta esanbratik kanpo, e, eh, gazta bat sortu zen, mu, batu zen e, txosnak lortzeko asmoz. Eldu zian ba, pleno baten parte hartzea da, baina berez ez zuen euki rekordi asko txosna lortzeko e, batasun horren ondorioz, ba, pentsoen, ba, guazen gazta esan bat sortzera, eta horren eh, helburuteko elburuteko bat esan e, eh, txosna lortzea. Herriberriko joa, erritu olite, sortu genuen e, txosnak herriberrin jarteko helburu horrekin, eta baita ere, ba, noiz behinka txarlak, e, liburuan aurkezpenak eta hilerrak eta horrelakoak egiteko ere. Azpalditik genuen buruan, ez, e, txosnak jartzea, ba, beti elkatzen ginerako lagunak eta gazteak agian tafaiako txoznan edo beste herrietako txozna eta pentsatzen genuen hemen behar genuela ere gure gustuko zerbait izatea. Ordenantzak e, ez zuen usten txozna e, eh, egitea, txozna kalean montatzea. Eta ba, borrokatu zen eta lortu zen txo, eh, ordenantza hori aldatzea. Baina E, ordenantzak esigitzen duena da ego, erritik kanpo egotea, hau da, zentrotik kanpo periferian, e, soinua esenaren laroi desibilitatik eh, pasatu, kartel politikoak bai mugatuta daude, hau da, ezin zen eh, txosnagune eh, normal bat egin. 2008-2008ko santizagoetan, ermuko jaizetan, e, egin genuen gaztegun bat, eta egin genuen ba, erriko periferian, e, musika zen zena, oso mugatua, desibelio aldetik, eta kontuatu ez zela inorra gertzen. Jai, jai guztixa dau erdian, eta gu gaude ba, periferian, eta gu guztu gori onartuko, gu nahi duguna da, gure txosna, gure gunea, erdian egotea. Da, osea, geratuko, argi dugu, ez gara geratuko txosna darik. egunero zen berdina zen e, Baskaltzera joateagian enparantzara edo lagunekin jatetxe batera edo eta gero eh e, zezen plazara joatea. Horra ratxaldi oso bat pasa igotzen ginen e, txarangarekin eta ez zezenak Beste ordu bat edo ordu tardi. Eta nirentzat adibezen kriston azpergarria, hori zen txapa bat. Horregatik ere jarri genituen ordu goietan kontzertuak edo bakarri gu ordenagailuarekin musika jartzen, ba, ba jarri genuen beste alternatiba bat ez, ba, zezenak edo horrelakoa gustoko ez duten entzat. Feriak dira oso adibide esanguratxoa zeren feriak dira gauza bat bakarrikan disfrutatu ditzakezuna dirua formedio baldin badago, hau da diruaren bitarteko. Eta baita ere, eh, feriek dirutza ematen dizute, e, jai batzorra dirutza ematen dio lurra okupatzeagatik. Baina guk horri, horri buelta bat ematen genion, ostras, e, sagasti hartuko dugu, portaventura estilo bat bilakatuko dugu, e, nun bakarrikan dirua daukaten umek disfrutatu dezakete, naiz eta ia guztiek izan bi euro montatzeko behin, dirua da hor posibilitatzen duen aizialdi hori. Eta guk feriak gutxitu egin dituen baina e, hogei bat hartzetik, zazpi edo zortzi hartzera, inkluso lehenengo urteetan gutxiago. Eskotan, e, eh, beste herri bateko e, txosnan e, babarran e, lanian egon da, gaitu zuen nungu azari, ermuko, ermuko eta hemen, ermuko eta hemen, zela Osa, zari txik ez, adako bazkenen estigma bat, faktorez baina da, da hori bai kent, kendu nahi dugu. Jendea gertu da, txosna ba ikusiko hau, kenuzko mora ez? Txosna bat kutu nahi doguz, herria zabaldu, alternatibak proposatu, da jaigiro, ba gure erroioko jaigiro bat sortu, seguru euskalduna, eh, presuen aldarriak ikusi daitezkenak, eta hori da gure lugu da. Bapatean gu hor sartzea eh, generazio berri bat, beste balore batzuk. Eta mm, baita ere beste funtzionamendu batekin askotze herrikoiagoa zen. E, hori benetan izan zen pixka bat puskatzea jendeak gurekin espero zuena. Honek suposatzen du izugarrizko talka. Zeren dinamikak eta aisi eskaintza oso desberdina da. Da, erabait e, kolektiboa, parte hartzailea, e, auzoko gazte egina, gazte, kulturetxeko gaztelekukoek, auzoak e, bueno, involukratu egiten da, parte hartzen du ere bai, bere sentitzen ditu jaiak. Sortu genuen ez, ba, guzti ontsoko bat, ez, ja taberna bat gizon batek edo emakume batek e, daukana ez eta berak egiten dena nahi duena, ba, hori zen guztiona eta Ea, izu jarri abesti hau, jartzen genuen horregatik zen dena ezakit, da guztion artean, guztion lanarekin lortzen dugun zerbait, eta bukanazuk eta guztiok e, disfrutatuko duzuna, ez? Ermuan, lau talde, lau gazte kolektibo gaude beti gara Hola, azkenean, e, talde, ez dago inor talde baten dagoenik. Da. Beti dago, norbait dagoen apitaldetan, e, eh, bai. Da, beti gara, osea, rotatzen goiaz, da, hori, eta, neguna zabaltzea. Txosnagunea batek hori erreztuko liguke gazteriari erakusten ari dioguna da, e, ze, bueno, indar erakustaldi bat, gauzak beste modu batean egiteko aukera dagola, jai euskaldunagoak ere bai e, izan ditugu lasagazie plazara, eta batez ere animatzea ere bai jendea hor parte hartzera. Inesten dugulako, aizialditikan edo jaietatikan, em, borroka desberdinak egiteko gaitasuna dagola. Eta hori ager, ea intxaur jaiak intxaurronoko gazteentzako giltzarri hori bilakatzen dugu.